Кран с крючками. А ты что улегся? Все, встаем. Пришел кран с крючками для поднимания Максима. Ой, какой тяжелый Максим, даже кран не справляется. Экскаватор, что ли, позвать теперь? Мама, а. Не вставай давай, хватит уже. Сейчас... А если получишь? Э! Ой, сейчас пукну. А сейчас, а, а если щекотательный? Кран с крючками не справляется. Ну я, я позвоню, позвоню щекотательному крану. Тын, тын, тын, тын, тын. Пик, пик, пик, пик. Ой, ну у них телефон, видно, сломался. Эм, видишь, как гудит. Эм. Скажите, пожалуйста, у нас какой-то приехал кран с крючками, какой-то он недоделанный приехал. У вас есть кран такой щекотательный? Да. Ой, пришлите к нам, пожалуйста, нам надо кран Через щекотательный. Через пять секунд приедет? Ну давай. Он у вас на крыльях летает? А, все, ждем. Прилетел щекотательно. Там-там, там-там, там-там. А кто у нас щекоточки боится? <laughs> А кто у нас щекоточки боится? Ай, какой щекотательный кран! Ай, какой щекотательный! Ай, какой щекотательный! Что ты извиваешься, как червяк? <laughs> Ай, щекотательный! Кто у нас щекотательный? Кто у нас такой щекотательный? Ой. А кто бы меня так пощекотал? <laughs> щекотательный какой какой спино покраснела даже у тебя, Максим. Ой, какой щекотательный. а кто-то вчера говорил, буду хорошо вставать, кто-то хорошо хотел вставать. Все сегодняшнего дня 21.00 выключаемся и ложимся спать. Все, потому что щекотательный кран, щекотательный кран, а щекотательный. А я...